12 sayının aritmetik ortalaması 15'tir. Bu sayılardan aritmetik ortalaması 9 olan 3 sayı çıkarılıyor. Geri kalan 9 sayının aritmetik ortalaması kaç olur? Şu şekilde yapacağız. Aritmetik ortalama toplam bölü adetti. 12 tane sayı var. Aritmetik ortalamaları 15 ise toplamı bulurken şu adeti karşıya atıyoruz. 12 çarpı 15. Bunu da pratik olarak 15 çarpı 10 150 üstüne 30 koyduk 180 diye görüyoruz. Sayıların toplamı 180'miş. Bundan aritmetik ortalaması 9 olan 3 tane sayı çıkarılıyor. Yani toplamı ne bu sayıların? 9 çarpı 3'ten 27. 27'yi çıkarttığımızda geriye kalan 153. Peki bu 153 toplama kaç sayıya ait? 12 sayı vardı. 3 tane de çıkarttık. Demek ki 9 sayıya ait. 153'ü 9'a bölersek ne olur? 17 olarak ortalamamızı bulduk. Ne yaptık? Tek kullandığımız formül aritmetik ortalama eşittir toplam bölü adet. Eğer karşıya atarsak toplam eşittir adet çarpı aritmetik ortalama. Tek formül. Buradan değiştirerek yaptık. Cevabımız Bursa.